Soy Javi Vázquez y estoy en Sosterra desde el inicio y ahora mismo me estoy dentro del grupo pedidos, que se encarga de hacer los pedidos a los proveedores y todo ello. Sí, yo soy Eva González, eh, también estoy en el grupo de pedidos, pero bueno, yo solo llevo unos dos meses más o menos. Y yo, Fernando Lobato, y también estoy desde el principio y hago lo que haga falta. cuando pues hace físicamente como asociación pues prácticamente en septiembre haremos un año algo más por ahí pero la idea parte de más atrás o sea llevamos dándole vueltas a esto para que para que diera a luz la asociación como es ahora mismo pues igual llevamos más de dos años no o más aquí en Colindres en Cantabria eh, estamos en la zona oriental de Cantabria y se vio que no hay un grupo de consumo crítico responsable, entonces habría había que abrir el hueco aquí en esta zona. ¿Por qué? Eh, como comentaba Fernando, llevamos bastante tiempo pensando em, alrededor de la agroecología, de la soberanía alimentaria, y todas estas cuestiones. Y hablando con productores, eh, algunos productores de la zona nos llamaron, nos preguntaban que necesitaban ayuda, preguntaban cómo podían coger más arraigo. Y hablando con ellos nos dimos cuenta que la, la necesidad común que tenían era que necesitaban demanda, necesitaban consumidores y consumidoras que les consumieran sus productos. Y que lo sabía, pero estaban todos muy desperdigados. Entonces, creíamos que la mejor manera de ayudarles era crear un espacio físico donde se aglutinara a todo ese potencial de consumidores. Y ese fue también un motivo que nos dio, nos lanzó a tener un espacio físico, un local donde empezar a trabajar temas de consumo y el primer proyecto fuera este. surgió, yo creo que de forma espontánea. La primera vez que nos reunimos, hicimos una convocatoria a nuestros contactos. Oye, queríamos trabajar en esto y en esa reunión surgió esa. Sí, una lluvia de ideas. Eh, estaba claro que teníamos que tener un nombre, que si te sin nombre pues no tiene mucho sentido, <laughs> y por lo tanto hubo que decir nombres. Empezaron a decir nombres, cambiar letras, un típico, una pizarra sirve bastante de, ayuda, y de allí se fueron descartando algunos, y fue quedando esos terras relacionados con la sostenibilidad, y con ese llamada de auxilio de SOS a, la Tierra y que tanto nos necesita, ¿no? que tanto hemos destrozado. Y, por ahí pues fue el que más gustó y el que más sonó, se quedó. Y ahí se quedó Sin darle mm, ni más importancia ni menos que, que, que luego es nuestra definición, claro. Pues ahora mismo no llegamos a 40, 30 y muchas, 36 por ahí. La configuración del valle es muy dispersa, entonces este pueblo que es Colindres donde estamos hace un poco de nodo. Colindres es una población que tiene alrededor de 10.000 habitantes, tiene alrededor otras dos poblaciones importantes como son Santoña y Laredo, la desembocadura de la Son, pero luego el valle hacia arriba, eh, según asciendes en el río, son poblaciones que pueden tener 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 5.000, 3.000, o sea, la comarca eh, es extensa, pero tiene muy baja densidad de población. Entonces, en toda la comarca no estamos hablando de 30.000 habitantes. Entonces, hay personas en todos los pueblos. Bueno, pues tenemos, empezando en productos frescos, que es lo que estaban comentando Javier y Fernando de los productores locales, huerta, etcétera, pero luego tenemos productos de conserva, luego tenemos también eh, lácteos, huevos, cosmética natural hemos eh, incorporado recientemente, eh, pastas, harinas, arroces, legumbres, o sea, un gran abanico de, productos, un poco de todo. Y la cuestión es ir aumentando en función pues, bueno, de las necesidades, si un producto es demandado por diversas personas del, colectivo, pues también se buscan proveedores para ese producto, etc. es complicado. legislativamente hay que concursar para tener una unas condiciones de catering, etcétera. De hecho, ahora mismo en Cantabria se está renovando el concurso de los colegios y es muy complicado acceder ahí. Hay una, hay una idea en Cantabria de gente por ahí que sí que le gustaría. Es lo que nosotros demandamos en los colegios en los que conocemos, pero depende del equipo directivo de cada colegio sacar a concurso una serie de condiciones en las que puede estar o no el producto ecológico de zona a la hora de valorarse en el concurso del proveedor. Hay mucho por hacer. Eh, la consejería dice que es sensible a esas cosas. Nosotros conocemos algún colegio que lo hace desde hace años, con la misma legislación y las mismas condiciones en, la propia Cantabria. Pero depende mucho de, de las familias que están llevando a sus hijos allí a comer, que decidan querer pedir esto, y de los equipos directivos que sean sensibles a incorporarlos. Sí, eh, supongo que sí. Mm, no tenemos ninguna certeza, pero yo creo que el 15M afectó a muchas personas en el sentido de que dio un toque de esperanza y un toque de decir, oye, esa rabia que, ya, que tú llevas dentro, quizás puedes comprobar que hay más gente que la tiene. Quizás tenga más sentido organizarse después de un pensar que ya está todo bastante perdido o el desánimo cundía más el 15M al final vuelve a ser un estallido de queja, un estallido de rabia, de salir a la calle, el cual es más que necesario, pero luego ese derecho te exige también esa obligación de, vale, entonces, ¿qué hacemos? No? ¿Qué alternativa proponemos si lo que hay a nuestro alrededor no nos convence? Porque igual que el 15M ha habido muchas otras micro, mini revoluciones que se han quedado en eso. En esa alternativa es en la que aparece Sosterra. Aparece decir, venga, nos organizamos para qué, y cómo, y cuándo, y en qué, dónde. Responder a todas esas preguntas y ir pasando a la acción ya es más ajeno al 15 meses y es más las personas. Tampoco hemos preguntado a nadie, es decir, si el 15 meses significó para algo mucho, poco o nada. Es decir, al final somos personas individuales que creen en un proyecto colectivo para que, para que mejores el entorno y la vida de, en general, ¿no? De las personas. Eh, el asunto de la legalidad a veces le damos más importancia de la que tiene. Eh, y a veces el debate es qué figura jurídica elegir para desarrollar una actividad, cuando, eh, bueno, nosotros creemos que lo importante es desarrollar la actividad y luego ya encontraremos un encaje para es, legal, ¿no?, para esa actividad. Y hay veces, y sí que conocemos otras experiencias, incluso nosotros mismos casi eh, lo, hemos probado, ¿no? Eh, elegir primero la figura jurídica y a partir de ahí, ¿no? Como ya estás encorsetado. La asociación es la más versátil, la más fácil, la más plana, eh, muy sencilla y sin embargo con, todo el, con todos los instrumentos que puede ser una empresa privada de las que estamos acostumbrados. Es decir, una asociación puede facturar, puede contratar, puede llegar a acuerdos, puede firmar contratos, una asociación, ¿eh? pero es plana, es asamblearia, se dota a sí misma de sus propias herramientas de control, de actividad, de grupos de trabajo, por lo tanto, vino solo, aunque habíamos partido de la idea que también está en el ideario, ¿no? La cooperativa, ¿no? Montar una cooperativa donde más más igual como imagen construida que como realidad, porque la realidad legal de una cooperativa en Cantabria es un absoluto disparate. O sea, está realizada legalmente en unos despachos donde no han hecho una cooperativa en su vida. Eh, administrativamente se dedican a dar charlas quienes no han participado ni han creado una cooperativa en su vida. Y los que hemos creado cooperativas en nuestra vida sabemos lo complicado que es y lo difícil que lo pone la administración. Así que nosotros la habíamos descartado casi de inicio, a pesar de que la idea cooperativa, del trabajo cooperativo, de la división, del no, del trabajo, como sea, eh, es eficaz. Pero la figura jurídica más versátil para nosotros, de momento, sigue siendo la, asociación. Pues sí, eh, las decisiones dentro de SOSTERRA las tomamos siempre de manera más horizontal que podemos o que sabemos, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. ¿no? Yo creo que no nos han enseñado a tomar decisiones de manera asamblearia, cómo se toma, cómo se, crea, se configura un, grupo de gente sin jerarquías, sin liderazgos. Entonces, desde el día a día en el que toda la gente puede participar y esas decisiones se recogen, luego tenemos creadas varias comisiones, varios grupos que se encargan de diferentes funciones, algunos son perennes, es decir, que siempre están, otros se crean para una actividad, para organizar una fiesta, para dejar súper maquillado el local, pueden ser más puntuales. Entonces esas ideas se, vuelcan en su grupo, los grupos son totalmente autónomos, tienen sus decisiones, las toman, las ejecutan y cuando son más grandes las pueden elevar a otros grupos. Luego está el grupo por encima de todo, que es la asamblea. La asamblea nosotros la celebramos de manera trimestral. En asamblea, por una parte, se exponen todas las cuentas con total transparencia, se cuenta en qué se ha gastado el dinero, qué necesidades ha habido, todos los gastos, todos los ingresos. Los grupos, las comisiones exponen sus dificultades, lo que han, hecho, y luego, de manera colectiva, se decide cuáles van a ser los siguientes objetivos para el siguiente trimestre y qué actividades se van a desarrollar para cumplirlos. Y luego, otra vez, volvemos a ir de lo general a lo específico y se van redistribuyendo esos deberes a cada asamblea, a cada pequeña asamblea, a cada comisión, y ahí se van ejecutando. Eh, actualmente tenemos una, la de pedidos, que está supervisado por el equipo de tesorería de contabilidad, que es otro un poco independiente, pero que es el que supervisa, el que dice cómo van las cuentas. Después hay uno que se va, que se va encargando de tener el formato más o menos perfilado. Em, hay, ha habido una o dos que son temas de comunicación a nivel interno, que es saber las sensibilidades y las percepciones de cada uno de los socios. Se ha ido preguntando a cada persona qué necesidades va teniendo. Y otra sería comunicación externa, pues como el ejemplo de ahora, de darnos a conocer qué visión queremos transmitir de, la asociación. Y luego algunas más puntuales, como por ejemplo, ahora estamos preparando una fiesta de primer aniversario, pues hay gente encargada de todas esas actividades que una vez que se termina la fiesta pues ya desaparece. Así más o menos. No, de momento la idea es que pueda haber una persona contratada, pero pues todavía no nos dan los números como para contratar a alguien de manera, pues eh, con una jornada parcial, aunque sea para empezar. Entonces todo el trabajo que se realiza en, en Sosterra hasta día de hoy es voluntario. Eh, los propios socios los que pues, llevamos las distintas labores en función de pues, eh, el tiempo que tienen, la disponibilidad que tenemos, el compromiso, etc. Eh, así que está abierto a todos los socios la participación, pero de momento es de mm. carácter voluntario. En, en cualquier caso, yo sí que haría especial hincapié en que el proyecto tiene que dar, tiene que generar trabajo. El proyecto, o sea, una de las patas más importantes no solo es todo esto, sino es imprescindible que genere trabajo. Lo mismo que un banco, ¿no? Por gestionar el dinero de otros da trabajo a personas determinadas, esto tiene que ser exactamente igual. Si no, el proyecto habrá fracasado. No, esto no, no, nace para, para que nuestro ocio esté empleado de una forma eh, que nos permita dormir por las noches, ¿eh? desde un punto de vista ético. No, tiene, o sea, transformar la realidad tiene que ser un trabajo que esté remunerado. Si no, no lo habremos conseguido y tendremos que hacerlo de otra forma. Eh, aquí seguramente que Javi puede decirlo mucho mejor que yo, pero el concepto no puede ser trasladar el concepto de trabajo asalariado que tenemos en los entornos capitalistas en los que nos movemos. ¿no? Aquí eh, la forma en la que tenemos aquí de trabajar tiene que ser de forma diferente. Tendremos que inventar probablemente, Javi es ideólogo a este respecto, y la forma de relacionarnos con la organización, la forma incluso de cobrar, eh, usamos moneda social también, la mezclamos, o sea, todo esto, no sé si tenemos ya una idea de lo que es, pero desde luego tendremos que explorar la fórmula. Pero tiene que haber un, entonces supongo que el concepto de trabajo habría que, para empezar, separarlo de empleo, ¿no? Es decir, trabajo trabajamos todas las personas, no, es decir, trabajamos dentro de esos terrenos. es decir, cuando se hace mediante una militancia, mediante un activismo, se va a trabajar y ese trabajo va a ser imprescindible siempre. Eh, va a ser imposible ni que se dé ni, que se quiera que se dé tampoco, ¿no? El que solamente haya una persona contratada, dos personas contratadas, con un empleo, con unos ingresos y el resto ya se, desentienda. entienda. Entonces perderá parte de la esencia, gran parte de la esencia de Sosterra. Por lo tanto, eh, puede haber, llegado a un punto, como decía Fernando, un objetivo de que se contrate una persona con su cotización y su tal. Sí, esa es la idea. Necesitamos, necesitamos que sea una alternativa económicamente sostenible también para gente que participe. Es decir, necesitamos generar ingresos que permitan vidas dignas a nuestras socias y socios. Por lo tanto, empleo, a ver, en ese sentido yo creo que sí tenemos en mente la idea de cooperativa, de socios trabajadores, y todo eso es, fácil que se dé, pues la manera en la que todas las personas se sientan a gusto, y se decidirá en la asamblea una vez que, se, que los números den para empezar pero paralelamente el trabajo va a seguir estando, las personas van a poder seguir trabajando, van a seguir participando, colaborando en la medida en la que se pueda y se quiera, siempre. Y estemos totalmente de acuerdo. Hace ya cinco años que trabajamos también en el territorio en una red de intercambio, trabajando los mismos temas de sostenibilidad, de la vida y demás, eh, creíamos que la economía tenía gran parte de responsabilidad en muchas de las consecuencias que no nos gustaban, que vivíamos a nuestro alrededor. Ahí un grupo de personas también pues nos juntamos y decidimos crear una red de intercambio. Es decir, un grupo de personas coordinada en forma de red que pusiera en valor aquellos bienes, servicios, conocimientos que tenían sin que mediara el euro, dando por hecho que el euro era bastante, bastante culpable también de, todo esto. Y ahí, pues, viendo otras experiencias, siempre copiando, intentando adaptarla, mejorando, modificando, añadiendo, quitando, dimos nuestra propia red de intercambio. Una red de intercambio cuya herramienta es una moneda social, es decir, es una moneda creada por las personas que la configuran, en esa soberanía económica, que también era muy importante, y damos valor a lo que queríamos, donde las, personas ofrecen sus bienes, ofrecen sus servicios y se relacionan. Y se pagan esos bienes o servicios bien 100% en moneda social o confluyen con, el euro, en medida de las posibilidades. Todo eso fue brotando, fue germinando y yo a una red de hasta 140 personas en un espacio en el que vimos que es muy disperso, muy poco, muy rural, muy poco poblacional en cuanto a núcleos de población y ahora mismo lo que sí hacemos es incorporar esa herramienta a los distintos proyectos que han nacido un poco alrededor de la red de intercambio. Entonces, la gente, eh, las personas socias de Sosterra pueden pagar y de hecho pagan parte o todo o nada de lo que se llevan en moneda social. Eso tiene un potencial brutal y, lo, así lo vemos. Tiene otras dificultades y otros retos que también interiorizamos. Eh, hay gente que no tiene ingresos económicos y directamente puede pagar productos en moneda social. O hay gente que vende sus servicios y no tiene dónde gastar esos robles, que es así como se llama nuestra moneda social, y los gasta aquí. Luego, a la vez, intentamos cerrar círculo buscando proveedores que admitan moneda social. Tenemos proveedores de huerta y otros productos que una parte de lo que nos venden lo venden en moneda social. Así la moneda social, entre muchas otras funciones, la principal es que nosotros tomamos las decisiones de que sí, que no, cómo y cuánto y todo, pero también fija la riqueza en el territorio. Entonces, los círculos del dinero queda en nuestro, nuestra comarca. Eh, buena pregunta. Eh, el consumo crítico, a ver, quizás quizás lo, que resume hoy en día eh, el momento en el que vivimos es el hecho de consumir. Eh, no podemos vivir sin consumir. Precisamente por estar en el centro de nuestra existencia, eh, si nos lo planteamos de una manera diferente y no consumimos como nos lo dan, porque consumir es absolutamente sencillo, fácil, puedes consumir teniendo un año de vida recién salido del cascarón o tener 99. O sea, da lo mismo, es fácil. Eh, por cualquier medio se puede consumir. Hay infinidad de canales que llegan hacia ti con el único objetivo de venderte algo y tu vida a veces es más sencilla y más feliz si consigues consumir. Pues es incorporar un ámbito crítico en esa forma de vida al final, ¿no? Consumir es una forma de vida. ¿La estamos haciendo bien? ¿Es la que hemos elegido? Eh, lo podemos hacer de una manera diferente, que implica el hecho mismo de vivir, es decir, de consumir para otras personas que no sean tú mismo, más allá de tu propio ombligo, qué ocurre cuando compras un determinado producto en un determinado lugar. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que hay detrás? ¿Sabes quién lo ha producido? ¿Sabes cuáles son los canales? ¿Sabes quién ha trabajado para que tú puedas disfrutar de una oferta? Detrás de todo eso independientemente del servicio o del producto que compres, si haces, si, le dedicas un pequeño tiempo en un espacio de reflexión y si encima lo haces con otras personas y lo compartes, pues a lo mejor eh, consigues cambiar la forma de consumir de una forma un poco más sencilla que si lo tienes que hacer solo en casa. Entonces, uno de los objetivos de Sosterra era todos los caminos que cada uno de nosotros, de forma crítica, hemos quizás ido incorporando en la soledad de nuestra casa, desde nuestra propia reflexión, de forma compartida eh, es generar autopistas, ¿no? Es que no tengamos que cada uno de nosotros reproducir ese camino tedioso, largo, a lo largo de mucho tiempo, de muchas páginas web, muchos libros, muchas conversaciones tenidas para que al final llegara las mismas conclusiones, todos esos caminos juntos seguramente conseguirán quizás hacer el camino más corto a aquellos que no se hayan atrevido a iniciarlo, a enseñarlo de forma más eficaz, porque todos juntos es más fácil, y entre todos también contaminarnos, ¿no? Generar ese nudo de caminos, esos cruces que son los que te llevan a sitios que no habías pensado, ¿no? Más o menos, eso es el... <laughs> Sí no. Eh, sí, desde luego. Lo que ocurre es que quizás, eh, a ver, tampoco todos tenemos que hacerlo todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro que somos consumidores, que queremos producto fresco de la huerta, pero no tenemos terreno, ni muchos de nosotros sabemos cultivar, ni a lo mejor tenemos por qué aprender, pero sí sabemos hacer otras cosas. Es decir, todos no tenemos por qué hacerlo todo, ¿no? No se trata tanto de buscar la autarquía, ¿no? pero sí de compartir y de buscar la relación en red tampoco en una separación del trabajo, ¿no? Eh, de forma tan especializada como la tiene el sistema, ¿no? Pero sí los trabajos colaborativos es la base sobre la que se puede construir algo, eh, una relación mucho más eh, de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí, pero todos de todo no vamos a poder hacerlo. Es decir, ser un consumidor que sea capaz de producir sus, propios, sus propias necesidades, ¿no? Es un poco complicado <laughs> en el siglo XXI. Sobre todo, eh, Sosterra además se mueve en círculos muy pequeñitos. Es decir, el modelo de prosumidores puede tener más sentido en cuanto a trabajo en red, un nivel, por ejemplo, más regional o más amplio ahí sí que podemos establecer redes importantes con suficiente gente que sí que haya muchas personas produciendo para la red y muchas personas consumiendo de la, de la red. Necesitamos tener una masa crítica bastante potente para que realmente podamos ir a cada persona a ver qué puede aportar al resto y qué puede a su vez sacar de la comunidad ¿no? y que funcione y que fluya en esos circuitos uno de los motivos, ese es uno de los motivos por los cuales profundizamos mucho y hacemos mucho hincapié en el trabajo en red, en el compartir, en esa inteligencia colectiva con otros colectivos similares. Bueno, pues em, claro, una cosa cuando estamos hablando, por ejemplo, de productos eh, ecológicos es pensar pues, que el producto igual no lleve insecticidas o no lleve herbicidas, eh, pero mm, cuando queremos ir un poco más allá, sostenibilidad no solo igual es no aplicar productos que sí son malos, evidentemente, para el medio ambiente, sino ese producto de dónde viene, me viene de Brasil, ¿es eso sostenible? O sea, ¿es sostenible que igual yo la cesta la compra haga con productos que vienen de Brasil a miles de kilómetros? Es pensar un poco en las emisiones esas de CO2 que se emiten a la atmósfera y, al final es lo que cuenta. También no solo cómo se ha producido, pues todos los productos que, consumimos, eh, sino también de dónde vienen. es un poco la idea detrás. Una vida sostenible o incluso una sostenibilidad de la vida. Eh, porque además de todas las, variables medioambientales, incluimos muchas que tienen que ver con relaciones humanas, muchas que tienen que ver con la confianza. Es decir, nosotros intentamos que como consumidores preocuparnos también por ese agricultor, esa agricultora, ese campesinado, cómo ejerce su labor, o incluso otros niveles, ¿no? O si hablamos de finanzas éticas, ¿qué hay detrás? ¿Qué niveles de explotación también medioambiental y social hay? Por lo tanto, debemos ser capaces de generar con nuestro consumo vidas que merezcan la pena ser vividas con niveles de dignidad muy, muy amplios, Por lo tanto, ¿qué es la sostenibilidad de la vida? Pues implica eso, ¿no? Que generación en generación no estemos hipotecando nuestros campos, nuestras tierras, ni nuestros sueños ni nuestras esperanzas. Es decir, tenemos que generar mejores condiciones para nuestras hijas e hijos a nivel global. Hay mucho palabro. Eh, no sé si nos da miedo o directamente nos eh, rechazamos tanto palabra. Es decir, uno de los objetivos que nos hemos planteado siempre es pasar a la acción. Hay veces que igual enmascaramos demasiada la inacción con palabras rimbombantes o que no, pues pueden estar... Es que todo eso también lo hace el Carrefour. <laughs> Entonces, ¿realmente lo podemos hacer? O sea, detrás de todas hay un montón, ¿no? Ahora está muy de moda y luego la resiliencia y la no sé, bueno, vale, pero ¿podemos vivir realmente con un paradigma diferente al que nos ha implantado el capitalismo, que por cierto lo hemos mamado el patriarcado? ¿Somos capaces o no? ¿Lo hemos intentado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Más allá de etiquetas, que todo está muy bien y las palabras se las lleva el viento, pero ¿cuál es la realidad? ¿No? Y la realidad es muy diferente. Y es muy complicado intentar llevar a la práctica esos conceptos porque nuestros vecinos y nosotros somos todos diferentes y todos no tenemos el mismo bagaje y todos no tenemos los mismos objetivos. Y en esa contaminación de la que hablábamos antes y en esa, esa forma sostenible de las relaciones no son tan fáciles. Y cambiar el paradigma es cambiar las reglas de juego desde el inicio. Y eso no siempre es entendible, no nos entienden o no nos hacemos entender o no encajamos y esa es una labor importante, más allá de todo eso. Y hay que mover, para llegar ahí hay que mover mucha tierra, <laughs> y hay que eh, comer muchas cebollas y hablar con mucha gente, para que puedas hablar de forma relacional, generar las redes de confianza de las que habla Javi, que son básicas para poder, para poder tener la certeza de que te escuchan, o incluso de escuchar. Porque hay veces que en este entorno pseudo rural en el que estamos, muchas veces venimos de fuera o vienen de fuera eh, gente que está acostumbrada a lo urbano, que ha leído muchos libros y viene y nos enseña cuál es el futuro de nuestras vidas, ¿no? Y a veces no es así. <laughs> Entonces, la praxis ya nos llevará a la teorización, a pesar de que, pues sí, tenemos referentes y evidentemente es uno, pero hay que construirlo más allá de definirlo con un párrafo. Como con el tiempo, decir, sí que llegaremos a conclusiones, de si las bases de la ecología social, del anarquismo ecologista, el multiparismo, libertario, si todo eso encaja con los caminos de Sosterra. Pero sí hemos tenido muy claro que, que no nacemos para ser un proyecto academicista eh, ni teórico, sino para equivocarnos en la práctica, para ver si esto tiene sentido o no, o vamos a otro. En los debates sí que son los mismos, las ideas son las mismas, o son parecidas algunas, pero no nos ponemos de acuerdo en la teoría y vamos a la práctica, no. Nos ponemos de acuerdo en la práctica y luego ya desencadenamos una teoría en otra o ninguna. Sí, em, tiene que ver con el consumo crítico. Cuando hablamos de qué derechos y qué obligaciones nos han arrebatado o cuáles hay que volver a exigir o reformular, hablamos de que desde el consumo, desde nuestra figura, que al final somos muy pesados diciendo que todas las personas somos consumidoras y por lo tanto todas teníamos esos derechos sobre el consumo. Tenemos derecho a decidir qué consumir. Tenemos derecho a decidir si en nuestra comunidad se planta un cultivo u otro, aunque nosotros no lo consumamos, si la ganadería que hay es la que queremos. Esos derechos, por supuesto, han sido arrebatados. Eh, se deciden en otras esferas que no son las nuestras y nos afectan directamente. Tenemos derecho a decidir si en nuestras tierras se va a efectuar una explotación de fracking o de la que sea. Esos derechos ya no están y nos los han arrebatado y lo hemos dado como, pues vale, ya está, lo hemos perdido. Claro, cada derecho exige una obligación, por lo tanto es muy importante qué compromiso estamos dispuestos a, a conseguir, es decir, qué compromisos vamos a obtener para a partir de ahí exigir estos derechos y estas obligaciones y, por, y eso es un poco lo que hablábamos antes, decía antes de consumo crítico, ¿no? es decir, todos consumimos, sabemos que el consumo es la herramienta que el capitalismo por la que nos tiene dominados y por lo tanto debemos volver a recuperarlo. ¿no? Es decir, el consumo es nuestro, decidamos entre nosotras qué consumir y, a su vez qué compromisos adquirimos. Además es que físicamente en este pueblo, entre Colindres y Laredo hay una recta, una recta de una calle en la que están todas las cadenas de supermercados que te puedes imaginar. Entonces tu, derecho es elegir el supermercado al que vas, ¿no? Entonces yo tengo todo el derecho del mundo a ir a la derecha o a la izquierda o tres más allá, ¿no? Para encontrar el mismo producto, ¿no? elaborado de la misma manera. Pero también en Sosterra siempre hemos tenido claro que no queremos quedarnos en la alimentación. O sea, nosotros necesitamos poder comprar energía que sea distinta. Necesitamos, antes lo ha dicho Javi, necesitamos tener unas finanzas diferentes. Queremos otro tipo de bancos. Entonces, ahí ese esfuerzo de poder vivir de una manera diferente, no solo desde la alimentación, sino de la energía, las finanzas, eh, los servicios, eh, los seguros, yo qué sé, cualquier cosa, es una manera de consumir y de comprar diferente. Y eso es, bueno, tenemos unos cuantos, la cultura, que vamos aglutinando a nuestra oferta. No solamente es comer, tenemos que comer desde todos los ámbitos. Em, no, hemos buscado, eh, eh, en el gen de Sosterra no está buscar el apoyo institucional para vivir. Eh, tenemos que vivir sin, el apoyo institucional. O sea, tenemos que... La autogestión no busca financiarnos con ellos. Pero, tampoco somos beligerantes. Quiero decir que hemos ido intentando cumplir la legalidad para que no nos cierren el sitio y cumplir las reglas como asociación de consumidores que somos, hemos tardado, o la administración ha tardado ocho meses en homologarnos como tal, haciendo todos los papeles necesarios y sin más, que es, es una tontería, no tiene ningún misterio. ocho meses la tramitación. Tenemos nuestro CIF, tenemos tal, eh, lo mismo con el ayuntamiento en el que estamos, para que cuando vengan los municipales que de hecho ya han venido, pues puedas presentar una documentación en la que este local está en regla, lo que haces es legal y no, tiene, no pasa nada, ¿no? Pero más allá de eso, eh, administrativamente, siendo como tal la asociación de consumidores, ellos solo entienden una asociación de consumidores desde el punto de vista legal, de derechos del consumidor, desde ese punto de vista legalista, de, reclamar una factura eh, mal cobrada y punto. Derechos del consumidor clásicos, ¿no? Entonces, no entienden que nosotros seamos diferentes. ¿no? Pueden los de hecho, los estatutos, ah, pues está muy bien, es que claro, eh, tuvimos muchos problemas para identificarnos. Al principio éramos asociación de consumidores, pero no solo eso. Entonces eres asociación generalista. Ya, pero como eres de consumidores, este registro, o sea, ellos tienen un poco de lío a la hora de clasificarnos. Lo cual ni nos va ni nos viene, o sea, nos da igual. A partir de ahí, pues si queremos pedir subvenciones para nuestra actividad, tenemos que cumplir sus reglas decidiremos en la asamblea si queremos o no queremos, las reglas que nos exigen las sabemos, pues la asamblea lo decidirá. Y con respecto al ayuntamiento, colaboración en cuanto a no hacernos daño a ninguno de los dos, pues si ellos quieren colaborar con nosotros, nosotros nos presentamos en su día, de hecho para la fiesta intentaremos decirle lo que vamos a hacer y si quieren colaborar estupendo, pero sin hipotecar nuestro futuro con respecto a esa subvención. Es decir, no queremos llegar a tener una relación con la administración en la que, a cambio de dinero, estemos mediatizados a la hora de nuestras decisiones, ¿no? Yo creo que eso, la Asamblea nunca va a ir por ahí, o sea... Igual me adelanto demasiado, pero yo creo que nuestros genes no son estar mantenidos. Entendemos que lo público es nuestro también. Entendemos que, que las administraciones públicas son de todas las todos los ciudadanos. Por lo tanto, no, tenemos, no, les vemos como enemigos, pero bueno, a día de hoy no hemos recibido ni un euro de, ninguna institución y nos va bien. Mañana no sabemos lo que pasará, pero nos seguirá yendo igual de bien. Sí, sí. De hecho, las relaciones que tenemos con ellos siempre han sido, la verdad es que de momento, ah, qué guay, ¿no? Ah, qué, qué cosa más chula. ¿no? Incluso, ¿no? Alguna mancomunidad. Sí, sí, tenía, de esto tenía que haber mucho más, ¿no? Ya, ya. <laughs> Pues eso. Educación no formal, como tal, digamos que nuestra sociedad ahora mismo eh, reclama Así entendemos participar en procesos de desaprendizaje muy fuertes. Es decir, estamos en un punto donde se urge desaprender, quitarnos de encima todas estas visiones, todas estas metodologías que el sistema capitalista nos ha metido a piñón desde siempre, para empezar a funcionar solamente, para empezar a imaginar, para empezar a desarrollar nuevas, alternativas. En eso tenemos que Sosterra cumple un papel, porque cuando estamos en, estamos en un pueblo, en un pueblo donde no hay alternativas como esta, ni nadie sabe muy bien qué es esto, ¿no? la gente entra, nos gusta que entre toda la vecindad y pregunta, ¿y esto qué es? Entonces, ¿es esto o es lo otro? No. ¿Sois un grupo de consumo? No. ¿Sois una tienda? No. ¿Puedo comprar? No. ¿Qué sois entonces? ¿no? ¿Sois algo raro? ¿Algo un híbrido? ¿O qué sois? Entonces, claro, cuando explicas lo que somos, ya estás haciendo una educación no formal, quieras que no. Por lo tanto, mm, es imposible no, formar parte ¿no? de ese proceso de desaprendizaje. Quizás debamos autoimponernos un deber de formar parte de la educación formal incluso, de hablar de economía social en las escuelas, de hablar de economía social en las universidades, de hablar de economía social hacia el activismo y hacia afuera, eso ahora mismo a corto plazo, bueno, nos queda un, probablemente un poco, nos quede un, poco grande, pero sí que se, ha hablado muchas veces, continuamente, notamos esa necesidad, ¿no? De que la casa necesita unos buenos cimientos y la educación forma parte de esos pilares, sí o sí. Pero aunque no queramos, somos parte ya. Sí. Yo creo que también va a depender de la cantidad de gente que seamos capaces de aglutinar, porque la sensibilidad de Sosterra lo que se está demostrando es que cada persona que viene va incorporando su mochila. Entonces, eh, ahora mismo de los grupos, eh, tenemos un grupo que va a hacer teatro callejero para poder difundir la idea de Sosterra entre los vecinos, porque ahora mismo eh, creemos que uno de los principales problemas que tenemos es en este propio pueblo que no sabemos contar lo que, lo que hacemos, ¿no? Y que la propia población que nos rodea de forma inmediata y que podría llegar andando no sabe quiénes somos, ni qué hacemos, ni dónde estamos y espontáneamente entre los miembros ha habido unas personas que han decidido hacer un teatro callejero y, comunicarlo de esa manera. Eh, bueno, pues en la medida en que seamos capaces de aglutinar, de generar una masa crítica suficiente con masa, seguramente que irán, ¿no? Eh, esto irá viviendo solo y ya veremos, sin tener nada... Uno de los, de los tesoros más grandes que tenemos dentro de la comunidad, digamos, de Sosterra, es precisamente lo que comenta Fernando, es decir, tenemos o sea, cada persona tiene una cantidad de conocimientos, de experiencias, que en cuanto se le da esa confianza y se valora por sí misma, es capaz de hacer maravillas, ¿no? Es decir, de, con muchísimas sensibilidades, con muchísimas bagajes en su mochila. Y nos encanta que el propio local está hecho con las manos de cada, de, cada persona, pero hay ideas que no se nos hubieran ocurrido a los que estamos al principio y de repente ves que las personas hacen suya la idea y la transforman en algo que es infinitamente más precioso ¿no? o más efectivo incluso. Y eso es un potencial que lo da esa horizontalidad o lo da esa facilidad de, participación, lo cual el proceso ese de desaprendizaje educación no formal no solamente se hace afuera, se hace también hacia las propias personas que estamos dentro. ¿no? El estar acostumbrado a estructuras tan jerárquicas, decir aquí mando yo y tú obedeces, cuando eres capaz de delegar, de confiar en las personas a tu alrededor, pues sí ocurren cosas muy chulas. Primero es llegar, o sea, yo no sé, creo que no tenemos la certeza de que lo que hacemos, poder contarlo de una forma sencilla a la gente normal, a nuestros vecinos, es complicado. Sí, quizás esa sea la más importante de cara a la supervivencia del proyecto, que Em, al fin y al cabo es un proyecto con mucha ilusión, mucho trabajo detrás, pero si queremos sobrevivir tenemos que llegar a esas personas, ¿no? Entonces, eh, <laughs> de ahí pues proyectos como lo de la fiesta para darse más a conocer en, un ambiente igual más festivo, haciendo actividades que la gente venga, lo vea y sea más sencillo, porque relacionado con ese espíritu crítico, consumo crítico, está cómo, ah, cómo consigues, mm, no simplemente que las personas se acerquen y vean lo que hay, ¿no? sino hacer que cambien sus rutinas, sus dinámicas. De yo me voy al supermercado los sábados, hago la compra de toda la semana y esto es diferente, o sea, los sábados no está abierto, aquí no puedes venir un sábado. Entonces, te tienes que planificar de ahí, que, o sea, eh, de manera crítica tienes que decir, bueno, yo quiero que mi consumo sea diferente, sea responsable, entonces eh, me tengo que guardar pues X momento a la semana para hacer el consumo aquí y ya simplemente por comodidad muchísima gente no vendría. O sea, mm, no es simplemente el hecho de llegar a las personas, es el hecho de llegar y convencerlas de que esto es mejor, porque al fin y al cabo es mejor para nuestro hogar, para la tierra, ¿no? es mejor para al fin y al cabo es donde vivimos todos, qué futuro queremos dejar a nuestros hijos, cómo queremos dejar la tierra dentro de eh, tres generaciones con todos los problemas que tenemos de sequía y cambio climático, etcétera? Entonces, pues bueno, ese, realmente es el mm, punto para mí, desde luego, creo que para Sosterra más importante, el llegar y hacer mm, que sea más mm, eh, el proyecto más grande para poder sobrevivir y eso está ligado al económico, es decir, necesitamos poder pagar lo que, lo que vendemos a nuestros socios. O sea, necesitamos el ciclo económico ese de tener el local lleno de productos, de buscar productos constantemente idóneos y eso requiere un ciclo que hace falta, está basado en la venta al final, en el consumo, pero en un consumo eh, lógico, en un consumo just, el justo, o sea, el justo que necesitas, ¿no? O sea, y eso tiene que ser basado en una amplia base, ¿no? O sea, no, se trata de que pocos consuman mucho, sino de que muchos consuman lo suficiente y lo necesario para cada una de esas unidades familiares, ¿no? Tenemos personas que son solo uno, tenemos familias más grandes, pero solamente tienen que consumir lo que necesitan, Y la base de la economía esa es importante para poder generar los puestos de trabajo necesarios para que esto funcione, que todo sea mucho más lógico. Esos son, retos importantes que ah, cuando empezamos nos dimos una vida de tres meses, luego nos alargamos, entonces iremos perdonándonos la vida poco a poco, claro, <laughs> nos la vamos perdonando, pero esto tiene que, tiene que ser sostenible desde ese punto de vista también económico, porque si no, no tiene sentido el proyecto. Eh, está siendo, no está conseguido, está siendo, precisamente por lo que dices. No es fácil la relación. Haciendo el esfuerzo de ponernos en el lugar de los productores, ellos lo tienen muy difícil. Es decir, todo el peso cae en ellos. Cuando les va mal, ellos tienen que invertir, tienen que trabajar para conseguir una cosecha y esa cosecha puede que la queramos comprar o no. Es decir, en ellos normalmente, además, el productor ecológico de pequeña extensión que tenemos aquí, además de productor, es decir, además de agricultor, es comercializador. O sea, tiene que dedicarse a la venta y tiene que dedicarse a la producción. Y además tiene que generar sus propios canales porque no existen fórmulas para sacar adelante el producto ecológico de huerta. Hay algún mercado, pero muy poco estructurados y, ningún tipo de apoyo. Entonces, ellos lo tienen muy difícil. Sus experiencias normalmente han sido malas. Es decir, cuando han contactado o han probado a cooperativizar sus procesos, a colaborar, normalmente han acabado mal. No por relaciones personales, que también, sino por, porque al final la idea no, no, no ha sido económicamente rentable. Porque no hay un mercado real, porque no hay una producción suficiente a lo largo de todo el año, porque los consumidores somos muy exigentes, venimos eh, de una forma en la que hay que ser muy militante para comprar un producto que no es como el que estamos acostumbrados a comprar, ¿no? Y tienes que hacer una, esa, reflexión. Entonces ellos eh, están quemados y frustrados. Claro, cuando nosotros vamos con ese discurso de consumidor guay, que no, que sí, que tal, pues lo primero es que no se lo creen llevamos trabajando con ellos desde mucho antes de generar la idea. De hecho, la idea es un poco fruto de, trabajar con ellos. Y la verdad es que eh, yo diría que todavía estamos en, primeros, en los primeros pasos. Desde nuestro punto de vista tenemos problemas porque vivimos en un sitio en el que la producción es estacional. En invierno no se produce y en verano sí. En verano se produce mucho, con poca variedad, y en invierno no se produce nada. Luego, nosotros estamos condenados a hibernar, a meternos en la cueva y comer solamente en verano, ¿no? Entonces, esto hay que cambiarlo también. Pero claro, eso quiere decir cambiar su forma de trabajar, sus cultivos, etcétera. Pero para trabajar de ese modo hay que asegurar que la demanda en invierno también sea igual, ¿no? Y que se mantenga, como la que se supone que se mantiene en verano. Es decir, es bastante complicado y en el sitio en donde estamos, todavía estamos en el momento inicial. Y diría que dependiendo, con algunos hemos conseguido llegar a ellos mismos, proponernos cosas y bueno, incluso uno de nuestros objetivos, Javi, que está más en eso, puede decirnos, es decir, a planificar con ellos lo que vamos a comer en invierno para que ellos lo planten ahora. Eh, estamos trabajando en planificar, incluso plantar para poder generar conservas para que en invierno podamos comer el excedente o la plantación específica. Es decir, inventarnos una fórmula diferente de lo que es consumir directamente en la huerta para poder que todos eh, podamos mantener la sostenibilidad ¿no? de, la relación con otros directamente no encajamos muy bien en su modelo de producción, entonces, bueno, ellos igual, los que tienen más trabajado la comercialización, pues la verdad es que nosotros no somos muy, atractivos. Eh, muy atractivos, ¿verdad? <laughs> Para ellos, porque somos más pues igual no tenemos tan asegurada la compra. Claro, nosotros también somos un grupo reducido. Claro, ahí es donde está aglutinar la demanda, pero claro. Entonces, bueno, yo creo que está casi todo por hacer. Tenemos muchas ideas. Hmm. La confianza, para nosotros no, ya no es que sea clave, es que es todo. Es decir, para nosotros cuando elegimos proveedores hay como tres criterios, que uno es el de proximidad, entendemos que los productos cuanto más cercanos mejor, otro es el medioambiental, todo lo que tenemos es ecológico, mm, priorizamos más más retornables a no retornables, cristal a plástico, etcétera. Y luego hay otro social, que buscamos iniciativas pequeñas, sencillas, que nos necesiten igual que nosotros nos necesitamos, iniciativas también horizontales, autogestionadas, etcétera. Pero por encima de ello, el que, digamos, quita o pone a un proveedor es la confianza. Sí o sí buscamos iniciativas intermediarios, mm, necesitamos conocer quién está detrás, saber cuáles son las historias que hay detrás de los productores y de los productos, que nos transmitan esa pasión y ese amor que tienen hacia, lo, hacia su día a día, hacia su trabajo, para nosotros a su vez trasladarlo a, las personas asociadas. Por lo tanto, todo se basa en la confianza. En cuanto a una, una iniciativa no nos ofrece esa confianza, se descarta directamente. Hablamos con ellos muchas veces, a los que podemos les vamos a visitar. Por lo tanto, todo está sustentado sí o sí en la confianza. hay una confianza necesitamos trasladarla a las personas que vienen a comprar, personas que consumen. Cuando venimos a comprar, se nos exige adelantar un dinero. Claro, ya estamos exigiendo bastante, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Tenemos que ofrecer esa confianza, tenemos que ofrecer que la gente se sienta que es su supermercado, la gente pueda aportar todo lo que desee, pueda decir, oye, esto no me gusta, esto sí, pueda elegir qué, con qué productores colaborar, con qué productores no, que las necesidades económicas no sean un, motivo para entrar o no, entrar, etcétera, ¿no? También necesitamos que se establezca aquí un espacio en el cual las personas se sientan a gusto, eh, que entren y solamente si solamente quieres charlar, puedas charlar. Si solamente necesitas mm, sentarte y no hablar con nadie porque has tenido un día de perros, tengas ese espacio también que te lo garantice. Por lo tanto, en esa confianza es en la que solamente nos podemos mover. Sí, trabajar en red eh, decíamos, es la, nuestra metodología en las formas es clave. De hecho, nuestra relación con las instituciones no, no somos proveedores, pero sí hemos sido a veces consultados, de manera eh, también de confianza, pues gratuitamente y tal. Se han preguntado, bueno, vosotros sabéis dónde poder conseguir, eh, tuvimos papel higiénico eh, fuese reciclado y, les, como es algo que tenemos aquí, estamos en contacto con los proveedores que una empresa de inserción social, Aquí tenemos, se ofrecen los servicios de la librería de la vorágine y esos servicios han sido también facilitados a otras instituciones que los demandaban. Por lo tanto, en ese sumar que, sumar que multiplique, siempre hemos sido, vamos, ha sido un mantra, una obsesión en, Sosterra. Em, ser nodo de diferentes alternativas es capital, ¿no? Podemos decir, eh, todas las semanas hablamos con, iniciativas parecidas, relacionadas con consumo con otras que quieran sumarse, ya sea para vender sus productos, ya sea para ver en qué podemos colaborar, qué necesidades tenemos comunes y cómo buscar una manera colectiva de abordarlas. Somos Olabria también, que es la cooperativa que comercializa energía verde en Cantabria. Eh, Vorágines, somos... Eh, a ver si conseguimos ser FIARE también, eh, ese proyecto de banca ética, que en Cantabria no tiene sede todavía y nosotros estamos empujando y a ver si conseguimos que, que Cantabria tenga una sede. En telecomunicaciones éticas estamos... Telecomunicaciones éticas, hay una que tiene su sede en Cantabria, eh, no en Cantabria, no, en Cataluña somos Conexión, cooperativa, consumimos solamente, pagamos lo que consumimos, específico, o sea, tenemos que ser nodo ya no solo de lo cercano territorialmente, sino de, los que hagan las cosas diferentes. Y luego empresas de inserción social, como Brumas, como Dinamo, aquí tenemos sus productos y luego además ofrecemos sus servicios y nos intentamos apoyar, los mercados que organiza una entidad van, la, las otras. ahí aquí en Cantabria sí sentimos que hay mucho por hacer y eso a su vez nos da una gran oportunidad para hacerlo de una manera distinta, ¿no? Y bueno, ese marco de economía social es lo que estamos trabajando. Un reto. creo que mm, hablar igual de utopías, ¿no? pero cuando mm, es algo que igual compartimos todos los que formamos parte de este proyecto, creer que las cosas se pueden hacer de otra forma, independientemente de lo que esté ocurriendo en, pues, o la mayoría de la gente haga, al fin y al cabo, bueno, es la mayoría es la mayoría, pero si empiezas siendo una minoría y luego pues estos proyectos eh, se empiezan a desarrollar o a reproducir, eh, no somos el único proyecto que ha, que ha, surgido, yo de hecho no lo inicié, pero estaba en mi filosofía y entonces mm, creo que es esencial que surjan estos proyectos para aglutinar personas que igual no mm, nos atrevemos a dar el paso, a iniciar algo así, pero que compartimos plenamente la filosofía y queremos formar parte de algo así, ¿no? Y eh, entonces, o sea, te levantas y piensas, bueno, formo parte de algo que es bonito, eh, me encuentro con gente que más o menos piensa como yo, que eso también es muy importante, porque al fin y al cabo si no te rodean personas que o no se plantean estas cosas o les hablas de esto y les suena completamente a chino cuando a ti te parece vital, ¿no? Entonces es, eh, es motivador, o sea, yo diría que es realmente motivador formar parte de un colectivo así. Sí, porque darle a me gusta en el Facebook no es suficiente para algunos. Eh, y charlar en el bar acaloradamente sobre la solución de los problemas del mundo, pues tampoco es suficiente para algunos. Entonces, a pesar de que no estemos, estemos equivocados y probablemente fracasemos, al menos lo hemos intentado, hemos hecho algo. O sea, la praxis es la que te dice y de la que quizás si somos suficientemente inteligentes, podemos aprender algo. resistir, yo creo. <laughs> ¿No? al final nuestra batalla siempre va, a tener todas las de perder. Por lo tanto, mantenernos vivos, realmente llevamos ocho meses o así, eh, ha sido un crecimiento tremendo, mucho más de lo que esperábamos. Eh, o quizás porque algunos somos más pesimistas, no sé. Pero hay, momentos en los que la lucha ha sido más de trinchera, otras veces es más de cuerpo descubierto, pero permanecer, mantener esa ilusión intacta, notar comunidad, ¿no? notar, comentaba Eva, que ese sentimiento de soledad que a veces te puede inundar, lo compartes y por lo tanto esa búsqueda de objetivos es común y te encuentras con gente, hablas y dices, hostia, esto que para ti es importante, para mí también lo es, y que eso va aumentando, no es tanto cuestión de número, que también, sino sobre todo de, que hay ganas, ¿no? de que hay ilusión. Mientras todo eso se mantiene y pasa el tiempo y ves, pues es, viable, ¿no? esto es posible. ¿no? Y no era tan absurdo creer que, era, que mereciera la pena intentarlo. Pues... Y también creo que es una cuestión de conciencia, o sea, crecer igual también mm, concienciando, no se trata de predicar, ¿no? Pero eh, de que las cosas se pueden hacer de otra forma y también siendo fiel a tu propia conciencia, que eso también es muy importante porque depende de cómo seas, no puedes hacer las cosas como ves que se hacen, porque no concuadra con tu filosofía. Entonces es mm, decir, oye, pues igual las cosas no están bien, crecer difundiendo que se pueden hacer de otra forma. Incluso a lo mejor hemos crecido nosotros. <laughs> Igual, ¿eh? A lo mejor, no sé.

podéis ir los miércoles, los jueves y los viernes por la mañana y por la tarde. Aquí. A verlo con vuestros propios ojazos. Aquí. Aquí. Aquí. Sí, ya verás. Aquí, aquí. Sí. Aquí. ¿Y ahora? ¿Cómo se va a sostener? Allá, allá, allá, allá. No, para aquí, para aquí. Para allá, no, para allá, para allá. Para allá. Y llegas a una iglesia, a una iglesia que hay ahí. Y en la iglesia cruzas la carretera y a la derecha hay un colegio, el Pablo, el colegio Fray Pablo, por detrás del colegio. Pablo. Detrás del colegio hay un gimnasio. El Corpus. allí, no, allí, y al lado del gimnasio está Sosterra. Sosterra. Sosterra. Aquí. Aquí. En la cruz, ¿eh? Ahí está, ¿no? Detrás Ahí estamos. detrás del cole. Sí, sí. Detrás del cole. Vale. Ah, Sosterra. Sosterra. Sosterra. que vayamos juntas un poco? Es que me siento un poco sola. Vale, vale.